肌肉发炎案例，原始点确有奇效，四天呢就医好了我的痼疾。一九八七年呢，我在新加坡首次发病，先是左脚踝皮肤有点红晕，有发烧及吃不下东西的现象，然后那个鼠膝部呢有点肿痛，那就去附近的诊所呢看，吃了退烧药，但是第二天呢。 红肿更强烈了，那我们再去看西医，他加重药物，到了第三天呢，左腿的红点呢已经延至整个的小腿，这个形状呢就像大片的草莓。在下床的时候呢，脚不能沾地，那沾在地上呢是非常的疼痛的。最可怕的是，已经开始有些尿失禁了。医生呢，赶紧要我去大医院去治疗，医院才说是肌肉发炎。 然后在医院呢就住了五天，打点滴啊，抗生素，终于好了。然后呢出现了白头发增多及掉发的现象，之后呢每半年都会复发一次，大概是这样子，都以打类固醇呢才能止住。这回的返台投票期间呢，突然又在病发，我当时感到非常的害怕。 好在及时呢，得到原始点基金会用姜膏跟热敷那个热敷片吧，啊，就包起来温敷，能够迅速的疗好了，真是很神奇，非常感谢黄林二位学长。